wanna see the light here in right now, it's very loud noise. I'm not sure whether my voice is audible or not. But anyways, this is it. Everyone is ready now. It's, uh, the program is about to start. I hope everything goes well. A big round of applause to these ladies already. Thank you. र हामीसँग हाम्रो कार्यक्रमलाई साथ दिन आइपुग्नु भएको छ नामताङ कन्स्टिट्युएन्सीका honourable MLA madam Shrimati Tilu Gurung a very warm welcome to you madam And a warm welcome to all you wonderful people who are, who are like here to support our contestant. I'm sure you all must be feeling really crazy and nervous at the same time. I'm sure uh, there are a lot of uh, family members, relatives and friends who are here to support the contestants who are already backstage and I can feel their heart pounding with joy of course. Yes. Well, uh, 16 top contestants Thank you. February दुई हजार उन्नाइस मनन केन्द्रमा साँझ चार बजीदेखि सुरु हुने यो कार्यक्रममा हजुर सबैजनाले उहाँहरूको उत्साह हौसला बढाउन आइपुग्नुहोला भन्दै हजुरहरूको समक्ष एउटा सानो प्रेजेन्टेसन लिएर हामी आइरहेको छौँ बोलाउन चाहन्छु one of the contestant take Maya Sharma उहाँको एउटा मिठो कविता लिएर छ म आफूले रचेको एउटा कविता लिएर प्रस्तुत भएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ आमा आमा कहिल्यौँ व्याख्या गरेर कहिले अन्त हुन्न कहिल्यौँ व्याख्या गरेर कहिले अन्त्य हुन्न यस्तो ऋण जुन कहिले फर्काउन सकिन्न ईश्वर भन्दा पहिला विश्वास छ उनीमा ईश्वर भन्दा पहिला विश्वास छ उनीमा उनी बिना संसार मेरो केही पनि होइन ती हुन् मेरो केवल आमा आमा चढाउँछ श्रद्धाको फुल तिमीलाई भक्तिले गाँसेको माला तिमीलाई आमा चढाउँछु श्रद्धाको फुल तिमीलाई भक्तिले गाँसेको माला तिमीलाई आमा कैयौँ व्याख्या गर्दै गरेर सकिन्न तिम्रो त्यो गुण आमा कैयौँ व्याख्या गरेर चढाउन सक तिर्न सकिन्न तिम्रो त्यो गुण आमा कति कति कष्ट सही पिठामा बोकी खेताला जाँदथ्यौ आमा कति कष्ट सही पिठामा बोकी खेताला जाँदथ्यौ यो मेरो पेट भरेर मात्र तिमीले खाँदथ्यौ गरेर दुःख हुर्काइन् मेरी आमाले गरेर दुःख हुर्काइन् मेरी आमाले समाजसँग लड्दै मलाई हुर्कायो मानिसको कर्तव्य के हो त्यो तिमीले सिकायौ मानिसको कर्तव्य के हो त्यो तिमीले सिकायौ आमा कति कष्ट सही पिठमा बोकी खेतला जाँदथ्यौ यो मेरो पेट भरेर मात्र तिमीले खाँदथ्यौ मलाई भोक लागेको बेला दिन्थ्यो आहार विद्यालय जाँदा हातमा समाई बाटो देखायो गलेको बेला पछ्यौरीले छोपी काखामा तेर्सायो आमा बिर्सने छुइनँ ती अनमोल याद यो मेरो जीवनमा आमा बिर्सने छुइनँ ती अनमोल याद यो मेरो जो जीवनमा गर्नेछु कोसिस सधैँ म तिम्रो इच्छा पुर्याउन गर्नेछु कोसिस सधैँ म तिम्रो इच्छा पुर्याउन thank you Valentine's Day. Ah, to the wonderful crowd there, gathered in the heart of the town, I thank each and every one who has given us immense support and, you know, came here forward to see us. Talking about our organization, Mrs. Sikkim, it's not just only the beauty pageant, but it's it does work on women empowerment and also the theme for this year is menstrual hygiene. So I would like to thank Mrs. Uh, Sikkim Glamour World that they, they, they have taken a very good initiative for the first time in our very small state and they have given us the opportunity to come forward and prove that you know marriage is not the end of life we can do many things right exactly. so uh, also you know I would like to give a message to all the husbands here please send your wife next time because it's overall a very new experiences we have met a very good choreographer the grooming mentor Mr. Johnny you know, he's a very good and a very nice choreographer who's been grooming us till now. And the overall experiences is very nice. So the way you have come here forward to show your love to us, we would be expecting the same on 17th. So see you on 17th on Manan Kendra from 4.30 onwards. Will you, will you guys come? Will you? Yeah! Thank you so much and love you all. Happy Valentine's Day. Bye-bye. Bye. नमस्कार On this special day, I would love to wish Happy Valentine's Day! हजुर सुन्ने सुनेन नि है happy Valentine's Day I don't think so Valentine's Day means only for the boy friend and the girl friend right Valentine's day मतलब चाहिँ खालि एउटा बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा मात्र होइन मलाई लाग्छ भ्यालेन्टाइन्स डे चाहिँ to whom we love beloved ones जसलाई हामी धेरै माया गर्छौँ अनि त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो परिवार आमा बाबा छोरा छोरी यी सबै कुराहरू आउँछ है र तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट happy Valentine's day thank you so much आज है अति नै यो सुनौलो साँझमा हामी जति पनि विवाहित स्त्रीहरूले आफ्नो कला आफ्नो गुणहरूलाई तपाईँहरूको अगाडि दर्शाउन सकेको छौँ I like to give thanks specially to the glamour world and entire team अनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु है जब एउटा छोरी घरमा उसको जन्म हुन्छ ऊ कसैको छोरी हुन्छ है राइट र उसको विवाह भएपछि फेरि ऊ कसैको घरमा गएर बुहारी हुन्छ एमए राइट अनि यसरी सम्बन्ध गाँसिँदै जान्छ विवाह भएपछि बुहारी स्वास्नी माइजू बडी यसरी धेरै साइनो गाँसिन्छ अनि हामीले आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सेको हुन्छौँ एम राइट गर्ल्स यस हामीले आफ्नो सम्बन्ध नै गाँस्नमा लाग्छौँ र आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सन्छौँ बट दिस टाइम हामीलाई ग्ल्यामर वर्डले चाहिँ आफ्नो गुणलाई आफ्नो भएको ट्यालेन्टलाई चाहिँ देखाउनको लागि हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभएको छ नि है अनि आज हामीले आफूमा भएको ट्यालेन्टलाई देखाउन पाएको छौँ र तपाईँले तपाईँको प्रेम देखाउनु भयो यहाँ आइदिनु भयो हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो म सम्पूर्ण यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरूलाई मेरो हृदयको अन्तर्स्कटबाट म धन्यवाद दिँदछु र मलाई आशा छ आउँदो दिनमा सेभेन्टिन्थ अफ फेब्रुअरी मनन केन्द्रमा हाम्रो फेरि पनि ग्रान्ड फिनाले छ हामी टुवेल्भ फाइनलिस्ट छौँ अनि त्यही बिचमा फेरि पनि मिसेस सिक्किम टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा सेलेक्ट हुँदैछ मलाई विश्वास छ तपाईँहरू निश्चय आउनुहुनेछ आउनुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच मलाई विश्वास छ तपाईँहरू आउनुहुनेछ र हामीलाई यसरी माया गर्नुहुनेछ र सपोर्ट दिइरहनुहुनेछ thank you for this wonderful time and once again happy Valentine's day and a lovely night guys thank you so I wanna see the light साँच्ची नै स्मिताजीले साँच्ची नै भन्दै हुन्छ रहेछ हो म त सोच्दै थिएँ केटीलाई मात्रै भनेको होला नि मलाई पनि भन्दो रहेछ anyways very good evening everyone है respected honourable MLA Namthang Ratepani constituency madam Tilu Gurung यहाँ भएका सबै मेरो गेस्टहरू है जस्तै हाम्रो अनु म्याम हुनुहुन्छ हाम्रो सरिता म्याम हुनुहुन्छ सरिता म्यामले धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ अनु म्यामले है यहाँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ सबैजनाले धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ ओके एन्ड मिसेस सिक्किम है for the very first time in Sikkim भइरहेको छ नि होइन तपाईँले के सोच्नु हुँदै होला कि मिसेस सिक्किम के है काम नपाएर के मिसेस सिक्किम गरिरहेको अर्काको घर बिगार्नुको लागि भनेर सोच्नु हुँदैछ कसैले लेकिन किन्तु परन्तु के छ भने चाहिँ लाइक हामीलाई याद छ नि होइन गान्तोक सानो जग्गा छ है सिक्किम एउटा सानो राज्य हो एन्ड सिक्किममा धेरै कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ नि त र हरेक कुरामा अर्ग्यानिक मिसन अगाडि लिटरेसी रेट अगाडि क्लिनेस्ट हिल स्टेसन होइन सबै कुरा हुँदाखेरि मिस सिक्किम भइरहेको छ मिस्टर सिक्किम भइरहेको छ लिटल प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस भइरहेको छ है तर अब अङ्कलहरूको लागि त मलाई याद छैन बट अङ्कलहरूको लागि चाहिँ मलाई याद छैन तर हामीले हाम्रो आमाहरूको लागि चाहिँ केही गर्ने भनेर निकाल्यो र त्यो चाहिँ हो मिसेस सिक्किम एन्ड मिसेस सिक्किमको एन्ड हाम्रो मिसेस सिक्किमको थिम कसैलाई याद छ भने अडियन्सबाट अलिकति कराइदिनुहोस् त हाम्रो मिसेस सिक्किमको थिम के हो हाम्रो मिसेस सिक्किमको थिम चाहिँ हो menstrual health occurs not to be taken easy है मेन्सरल हेल्थमा हामीले काम गरिरहेको छौँ एन्ड सिक्सटिन कन्टेस्टेन्ट जो पनि हुनुहुन्छ एन्ड टप सिक्सटिन जो पनि हुनुहुन्छ नि होइन उहाँहरू त्यसै आएर यहाँनिर आएको होइन अघि तपाईँले देखिरहनु भएको थियो है कतिजनालाई यहाँनिर आउँदा प्रब्लम हुँदै थियो but I am extremely sorry है on behalf of Mrs Sikkim team I am very extremely sorry किनभने हाम्रो यो अघि दिउँसो बनाउँदाखेरि यहाँ अलिकति माथि गरिपठाएछ सो फिनालेमा त्यस्तो हुँदैन एन्ड कतिजना धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ फिनालेको लागि अलिकति ओके एन्ड हाम्रोमा टिकट छ अहिले एभाइलेबल छ यहाँनिर कर्नरमा है एन्ड जो पनि फिनालेमा आउनु चाहनुहुन्छ on seventeenth of February two thousand nineteen at Manan Kendra पाँच बजीदेखिको भइरहेको छ and and I and I I would also like to give thanks to um, our sponsors है जस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ Sikkim state commission for women radio Misty Sikkim ninety five FM silk route pictures Lakme academy Siliguri Gigi's house of fashion Pantaloons song span salon hotel Flora fountain Vidisha short hair girl twins and the other girls Himalayan spa maple after dark cutting edge body white gym Ruse production Namchi designer candles dance Shala fitness and dance mate Sook sound and prism. So thank you so much for your appreciation and यति भन्दै सेभेन्टिन्थ अफ फेब्रुअरी हाम्रो मनान केन्द्रमा प्रोग्राम भइरहेको छ finale of Mrs Sikkim two thousand nineteen and जो पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तपाईँहरू हजुरहरू सबै आउनु सक्नुहुन्छ एन्ड हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिसेस सिक्किममा जो पनि विनर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्नु and Mrs Sikkim first time Mrs Sikkim जो पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो सानो स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ मिसेस इन्डिया टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा thank you so much thank you once again सबैजनालाई thank you so much once again thank you Tilu ma'am once again Anu ma'am हाम्रो सुषमा म्याम सरिता म्याम सबैजनालाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एन्ड है मैले भर्खर अघिदेखिको याद गरिरहेको थिएँ बिर्सिरहेको रहेछु हाम्रो कन्टेस्टेन्ट नम्बर सकुन राईको है मिस्टर सकुन राईको उहाँ मजाले लाउनुहुन्छ अगाडि बसेर हेरिरहनु भएको छ है म अलिकति चाहिँ केही सोध्न मन लाग्यो किनभने ओके सो किनभने यस्तो हुन्छ नि किनभने के भन्छ भने बिहा गर्नुभन्दा अगाडि आपाको नाम बिहे गरेपछि बुढाको नाम है आफ्नो अगाडि के छ आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन छैन नि र त्यो आइडेन्टिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ आज के आएको छ मसँग सिक्किम होइन Mrs Sikkim Mrs Sikkim two thousand nineteen so है तपाईँको बुहारी होइन आज यहाँनिर हाम्रो मिसेस सिक्किम आइरहेको छ four hundred and fifty two कन्टेस्टेन्ट्सबाट चाहिँ टप सिक्सटिनमा आज फाइनलिस्ट आएको छ नि तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ राम्रै लाग्दैछ तपाईँकोबाट राम्रै लाग्दैछको सपोर्ट चाहिँ कस्तो छ तपाईँले कस्तो प्रकारले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ किनभने हाम्रो भोटिङ सिस्टम एन्ड यस मैले भोटिङ सिस्टम भन्दा याद आयो आज हाम्रो मिसेस सिक्किमको लास्ट भोटिङ हुँदैछ है एन्ड आज बाह्र बजी राति भोटिङ पनि सक्नेवाला छ सो तपाईँले सिक्सटिन कन्टेस्टेन्ट त हेरिहाल्नुभयो टप सिक्सटिनबाट जसलाई पनि तपाईँले मिसेस सिक्किम पपुलर बनाउनुहुन्छ मिसेस सिक्किम पपुलर पनि हाम्रो टप टेनमा डिरेक्ट एन्ट्री पाउनेछ सो भोट गर्न नबिर्सिनु होला मिसेस सिक्किम फेसबुक पेजमा तपाईँको अब है कन्टिन्यू गरौँ न अघिको किनभने सासु आमा भनेपछि सासु आमाले कतिखेर त बुझ्दैन नि यो के भएको होला ला बुहारी पो ल्याएको मेरो छोराले त के भएको मोडलिङ गरेर भन्दै होला नि होइन मनोरञ्जन पनि तर अब यहाँ त भन्छै भन्दैन याद छैन तर सोधी चाहिँ हेरौँ है र अब बिहे गरेँ है घरमा आयो बुहारी आयो बुहारीलाई त अब हाम्रो पुरानो समाजको नजाराले हेऱ्यो भने के हुन्छ खाना पकाउनु यो गर्नु त्यो गर्नु घरको साफसफाइ गर्नु होइन तर तपाईँको बुहारी चाहिँ अब दस दिन चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किरहेको छ दस दिन बाहिर निस्केर हिँडिरहेको छ ऱ्याम वक गरिरहेको छ धेरैजना मान्छेहरूसँग सेलिब्रिटिजहरूसँग काम गरिरहेको छ है एन्ड हाम्रो मिसेस सिक्किमले भर्खरै जुनै पनि जुन मुभीको तपाईँको समयको निम्ति तपाईँको आँखा उगाउनु पर्यो नि र उहाँ अलिकति अस्वस्थ हुनुहुन्छ र के उहाँले बोल्न सक्नु हुँदैन अहिले भन्ने भन्दै तर उहाँको बेस्ट विसेसहरू हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई छँदैछ भने उहाँलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिँदै हजुर सबै सबै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म स्मिता राई हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु साथै मिसेस सिक्किम टु थाउजन्ड नाइन्टिनको कर्टन रेजर इभेन्ट यहीँ आएर सकिएको घोषणा गर्दै बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते and good night Whoa, whoa, whoa, whoa, hold on, hold on. the video is not been finished because there was one more moment at the end of the program which absolutely blown my mind and not only mine probably everyone's in the audience because at the end of the program my mom got onto the stage and she totally nailed it and completely owned the stage by her beautiful speech and let's hear this किन भन्नुहोस् न म चाहिँ अलिकति बोल्छु नि भन्नुभयो कि अन्त तपाईँ चाहिँ कसको हुनुहुन्छ भनेको रिक्कीको होइन रिक्की सिंह सेन्चुरीको आमा हुनुहुन्छ भनेको त सासु पो हुनुहुन्छ र माइक दिँदैछु है सासु आमाले कस्तो लिनु हुँदो रहेछ Mrs Sikkim two thousand nineteen त्यसको पनि फिडब्याक लिउँ हामी हेलो हेलो म म चाहिँ म यही भन्नु चाहन्छु कि मेरो बुहारीलाई चाहिँ सबैले नै चिनोस् मेरो बुहारीलाई है कुनै पनि बुहारीहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि घरमा राख्नु हुँदैन यसरी नै फ्री निकाल्नु पऱ्यो हामीले पढालेखा बुहारीहरू हो है हामीले चाहिँ एकदमै बुहारीहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएर चाहिँ हामीलाई सबैले चिनोस् हाम्रो बुहारीलाई है अब हामीले बुहारी घरमा ल्याउँछौँ कि हामीले घरको कामको लागि मात्रै होइन यो जब त्यस्तै हो बुहारी पनि है त्यसरी नै सबैले सासूहरूलाई चाहिँ बुहारीहरूलाई चाहिँ एकदमै सपोर्टिङ गर्नु पर्यो म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कुनै पनि सासूहरूले चाहिँ बुहारीलाई चाहिँ बुहारीको दर्जामा राख्नु हुँदैन छोरी बनाएर राख्नुपर्छ म चाहिँ मेरो बुहारीलाई यही आशीर्वाद दिन चाहन्छु हवस् थ्याङ्क यू हुन्छ यति भन्दै मिसेस सिक्किम टु थाउजन्ड नाइन्टिनको रेड कार्पेटको कार्यक्रम यही समाप्त हुँदछ है and thank you so much सबैजना आइदिनु भयो तपाईँको टाइम दिनुभयो जाडोमा उभिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच So that was it, guys. Thank you so much for watching. I hope you guys like it, uh, my coverage. And do hit the like button if you like the video, and do share with your friends and families, and let them also see whatever happened in Mrs. Sikkim Red Carpet event. And uh, finally, if you like my coverage, if you appreciate my work, then also do hit the subscribe button. And त्यति भन्दै म तपाईँहरू समक्ष म बिदा लिन चाहन्छु till then You take care of yourself and peace and see you in the next video bye bye